That was my job，那是我第一次做办公室后出的外勤，但，这真的是我要的吗？